Wataalamu wa afya wanashauri kwamba si vizuri kujitoa uchafu sikioni kwa kutumia pamba, njiti, vitu vyenye ncha kali, nguo, vidole na kadhalika. Lakini pia mbali na kutoa uchafu sikioni, iwe hivyo hata kwenye pua. Na sasa hivi tunajua tuna uwepo wa wimbi la tatu la virusi vya korona, tunashauriwa kwamba tusijiguse puani, mdomoni na usoni kwa ujumla. Sasa wengi wetu huwa tunatumia vidole kujitolea huu uchafu wa mapuani. Sasa swali letu leo kwa kupitia Daktari Kiganjani, na tunachojadili ni kuangalia, je, hizi taka uchafu kama ntanta wa masikioni pamoja na kwenye pua vina kazi gani ama vina faida gani pale ambapo vitaendelea kubaki kwenye mwili wa mwanadamu? Asante, tuanze na nazaria Unafikiri kwa nini unatoka uchafu kwenye masikio au makamasi? Unafikiri ana faida gani kwa uelewa wako? Kwa uelewa wangu, nahisi ni kama mwili unatafuta minsi ya kujilinda na, na vitu mbalimbali. Kwa mfano, unapopita kwenye vumbi, kwa uelewa wangu, nahisi lile vumbi linapokaa puani linanaswa na makamasi. Kwa hiyo utatueleza kitaalamu zaidi ili tujue hilo swala. Asante. Ukiangalia kwa urahisi kabisa, ni kwamba ile milango ya fahamu ya kwetu yote inalindwa, lakini pia baadhi baadhi ya milango ya fahamu, kwa mfano pua na masikio, ni njia ambayo inaunganisha mwili na upande wa nje. Tunasema vitu ambavyo vinaunganisha mwili na upande wa nje sio vingi. Kuna macho yanaunganisha ndani ya mwili na nje ya mwili. Tuna masikio ambayo pia yanaweza kuunganisha ulimwengu wa nje na ulimwengu wa ndani wa mwili, lakini tuna mdomo hivyo hivyo, halafu pia tuna njia za haja zote mbili, njia ya haja kubwa na njia haja ndogo. Sasa hivi vitu vyote licha kwamba vina kazi zake, lakini pia ni sehemu ambazo vinaweza kawa ni vyanzo vya kupitisha magonjwa magonjwa na vimele, vijimelea na wadudu mbalimbali kuingia kwenye mfumo yako ya mwili ya kupumua, mfumo wa damu na kadhalika. Sasa mwili umejiwekea njia ambayo unaweza ukazilinda hizi sehemu zisishambuliwe na wale wadudu. Nikianza na pua, kamasi ambazo zinatoka tunaita mucus kwa kitaalamu, lakini pia kuna vijinyweleo ambavyo viko ndani ya hiyo pua. Kazi yake zile kamasi pamoja na hivyo vijinyweleo ni kudaka bakteria, virusi, vumbi kama alivyokusha kuongea Azaria. Kwa hiyo hivi vitu vinavyodakwa vina dakwa ili kusudi visiingie kwenye koo la hewa. Kwa hiyo vinapokuwa virusi vimeingia mwilini mwako, vimetaka kuingia ndani ya mwili wako, vinapitia kwenye pua kwa mfano, vikifika hapo vinadakwa na kamasi pamoja na nini na vinywelewana, na vikishadakwa, ambacho kinafuata ni kwamba mwili huwa unatumia nguvu kwa ya kuvitoa. Kitu cha kwanza inakuwa ni kukohoa. Kukohoa ni tendo lisilo la kihiari, ile maana yake ni kwamba unatumia hewa yako kwa nguvu kuweza kusukuma vitu ambavyo vimenaswa vile kwenye pua au kwenye kwenye vile vinyweleo. Vile vinyweleo venyewe vinafanya kazi ya kupiga kwenda nje muda wote, vinasukuma vitu kwenda nje. Kwa hivyo yale ma makamasi au virusi ambavyo vimenaswa kwenye makamasi vitakuwa vinasukuma kwenda nje, na ndio maana hata ukipata mafuo mengi unakuta yanatoka mengi, unataka kwenda kuyapenga yale makamasi, unatakiwa uyatoe mara kwa mara. Kwa unavyozidi kuyatoa, ndio unazidi kupunguza idadi ya virusi ambavyo vimenasa kwenye huo mfumo wako. Vivyo hivyo kwenye masikio, azalia haukuwa mbali kabisa, ile nta ambayo ipo kwenye masikio ina kazi jamani. Kwa hivyo tusitaki kuweka fashion ya kwamba utaki nta ionekane, unataka kuitoa muda wote. Ile nta kazi yake nayo pia ni kudaka vumbi, kudaka wadudu kama bakteria, virusi, parasiti, kuzuia wadudu wakali wasiingie ndani ya, ndani ya sikio lako, wasifikie ngoma ya sikio kuzuia mende, kuzuia siafu, kuzuia wadudu wengine wengi ambao wanaweza kuingia. Ukikaa ile sehemu ya emergency, ukiwa hospitalini ukikaa ile sehemu ya emergency au sehemu ya dharura, ni kwamba watu wanakuja wanakuta mwingine ameingiliwa na mende kwenye sikio, ameingiliwa na mdudu panzi, unakuta mwingine ameingiliwa na mdudu kama wale funza kwenye sikio, anataka kuja kutolewa, labda alikuwa amelala au alikuwa polini. Sasa kwa kufanya hivyo, kama ile nta isingekuwepo, yule mdudu angeweza kupitiza moja kwa moja akienda mpaka kwenye ngoma ya sikio, lakini unakuta ile nta, yule mdudu anaenda kukaa ile nta ilipoishia, afya atakaa nyuma yake kwa tunachokifanya sisi tunamflash na maji ambayo ni yana kasi kidogo yana kani, tunamflash afu ile mdudu anatoka, tunawatoa kwa namna hiyo. Kwa hivyo isingekuwa ile nta, ile mdudu angeweza kupita moja kwa moja kaenda kwenye ngoma. Kwa hivyo ndio maana tunasema sasa, kitu cha pili, usichokonoe kwa hizi cotton buds, hizi pamba ambazo ziko maalum kwa ajili ya kuja kuchokonolea masikio, zimetengenezwa kwa ajili ya kusafisha sehemu ya nje ya sehemu ya nje ya sikio, tunaita pina. Hii sehemu hili sinia la nje la sikio eh, lina mifereji mbalimbali mpaka hapa mwanzoni unaposafisha kwa hizo pamba, safisha kwenye hiyo mifereji mbalimbali mpaka hii mifereji ya mwanzoni, lakini usiingize kwa ndani sana. Utakapoingiza kwa ndani sana, unakwenda kutoa nta ambazo zimetakiwa zikulinde. Lakini kitu kingine, kama huo uchafu ndani utajaa au vumbi itajaa, mwili wenyewe unatoa hizo nta yenyewe itaanza kuvuja. Kwa hapo sasa ndo unaweza ukaipukuta. Inapokuwa sasa imevuja, unaona kwamba uchafu unatoka nje, hapo ndo unatakiwa ufanyaje? Uipukute. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kwamba inakulinda wewe dhidi ya magonjwa mbalimbali, bakteria, nyemelezi, wadudu, vumbi na kadhalika. Dokta, kwa sababu umegusia kwamba ni mojawapo ya ya kinga dhidi ya vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuingia kutoka nje kuingia ndani. Kwa nini mtu anapoingiwa na maji kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukasikia kama sikio limeziba? Sasa tufahamishe, je, wakati mtu anaoga maji akaingia, au mvua imenyesha gafra mtu kanyeshewa akasikia kama maji ameingia sikioni, yale maji huwa yanafika ndani ama nayo hubaki nje, na pengine kuna madhara yoyote ambayo yanaweza akampata mtu kwenye sikio lake pale ambapo maji yataingia. Unanikumbusha, azaria alishanipigia simu, kanaambia maji yamemwingia amejaribu kuyatoa, ameyapiga piga lakini anahisi hayatoki. Sasa umeuliza swali zuri. Kitu ambacho kinatokea ni kwamba maji kama kimiminika hayaruhusu sauti ipite kwenda kwenye ngoma ya sikio. Kwa hiyo unapokuwa umeingiwa na maji kwenye sikio, huwezi kusikia vizuri, kwa sababu sauti inakuwa haipenyi kwenda kwenye ngoma ya sikio vizuri, na njia rahisi ni kuitoa kwa kutengeneza pressure uh, au mgandamizo mbadala, mgandamizo negative, mgandamizo hasi, kwa sababu ndani kuna mgandamizo mkubwa ambao unakuwa umeshikilia yale maji yasitoke. Unapokuwa unaliziba sikio kwa kiganja na kulina kupitia unatengeneza mgandamizo ambao ni hasi. Huu mgandamizo hasi unafanya ile maji yaweze kutoka sasa kwenda upande wa pili. Kwa hiyo ndio sababu unakuwa usikii vizuri ana ukiwa umeingiwa na maji kwenye sikio.